قال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصدقة هنا يعني الصدقة المالية بأنواعها وسواء ما كان منها في السر أو في العلانية وقد يلتحق بذلك كما ذكر بعض الشراح صدقة القول والعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل معروف صدقة فمن جاء ببعض هذه الصدقات لا سيما الصدقات المالية ولا سيما إذا أسرها وأخفاها ونفع بها العباد وأدخل السرور على المحاويج فإنه يسكت ويطفئ غضب الرب عنه ثم تذهب صدقته بسيئته قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات تذهب السيئة ويزول أثرها بالصدقة الماحية فمن ابتلي ببعض الشهوات وأسرف على نفسه بالذنوب والخطيئات فليعود نفسه على الصدقات فإنهن الماحيات فكما لا يطفئ الماء النار إذا شب وقودها يا إخواني إلا الماء فكذلك لا يذهب أثر السيئات ووقرها في القلب واستقرارها في النفس إلا الصدقات كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم والعبد إذا وقع في الخطيئة تلو الخطيئة غضب الله عليه وإن لم يطفى غضب الله عز وجل جرته الخطيئة إلى النار نعوذ بالله العظيم من النار وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بهذا الفضل العظيم وجعلها من أبواب الخير لأنها متعدية النفع أثرها يا إخواني يعم المسلمين يحسن المتصدق لخلق الله ينفس الكروبات ويرفع البلاء ويجبر الخواطر والقلوب ويخفف عن الآخرين والخلق عيال الله أنت لو أحسنت لعيال أحد ذهب عنك غضبه أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى المتصدق كأنه يستدعي ويستمطر رحمة الله وعفوه وأن يتجاوز عنه بالإحسان للناس هذا فضل عظيم أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم